Добрий вечір. Як вам, як можна до вас звертатися? Александр. Олександр. Олександр, я інспектор першого взводу 3 роту 3 батальйону управління патрульної поліції Дніпропетровської області. Фамілія моя Літвінов, зовут Артур Андрійов. Угу. Ми ж зараз знаходимося на Московському районі на автодорозі М18, 24 кілометр. Е, Вас було зупинено за те, що ви в темний час доби вимкнули світло. Після чого знову вімкнули. Тобто порушили пункт правил дорожнього руху 19.1. А можно теперь э, 19.1 пункт правил внимательно почитать? Внимательно. Вот вы сейчас мне сказали, просто чтобы вы понимали для себя, о чем он говорит. Там 19.1 очень четко написано, вот, э, чтобы вы поняли. пункт 19.1. У темну пору доби та умов достатньо видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухаються, повинні бути вікнані такі світлові прибори. Так, я сказав 9.1а. На всіх механічних транспортних засобах фари ближнього світу. Правильно? У меня не горели фары ближнего света, правильно? Э, обратно же. Как это правильно квалифицировать? Казус, не казус. Он выключился вас и вы включили. Ну хорошо, составляем. Держите. Мне главное, <laughs> мне, глав... говорю, смотри, мне главное, не, не, не, не, мне главное было услышать вашу <laughs> вот, э, что потом правильно оспаривать это постановление, правильно было услышать вашу версию. Возьмите. Ну вот смотрите, нет, если мы составляем, не надо. С точки зрения, то, к чему вы клоните, то тут получается, да, у меня будет незаконная остановка тогда, я с вами согласен. Так можете, если вы согласны, можете, зачем вы останавливаете? Можете, ну, это обсказ... ну реально получается так. Так как реально, а как по-другому еще получается? Что есть другой какой-то вариант? Я могу, я могу готов признать, что хотите, я вам все скажу и э, покажу. зачем Напишу. если мы, ну вот по факту, как оно есть. Ну вот, вот читаем, вот так оно есть. Вы же, ну как бы, без света тоже вы не ехали. Вы ехали, получается, включили, выключили, и не знаю, как это даже назвать. Я могу, хотите, написать в постановлении, в пояснениях, что я уехал с выключенным. Хотите? Ну зачем? Это я напишу. Зачем? Не, я напишу. Двигался то, без было, э, включенных световых приборов в ночное время суток. Хотите так напишу? Достать ну, можно да достаньте, конечно, что-нибудь. Но ну, при условии, что вы составите постановление. А ну, подсвети, подсвети. Ладно, пацаны, подрочили на эти документы? Или составляем, или нет? Что делаем? Давайте, составляйте. Давайте покажу вам. Что ж такое? Что ж вы же... А чё? уже вытянули, уже посмотрели. Ну, так вы же видели, что написано. Что ну, вы видите, что не написано? Все нормально. Да то, что все нормально, я знаю. У меня, ребята, все нормально. У вас не все нормально. У меня все нормально. Я поэтому и говорю, что будем делать? У меня все нормально. Что делаем с вами? Что так, что мне надо сделать, чтобы вы составили постановление? Ну, смысл. Смысл нам на вас составлять постановление. Чтобы я вас научил, как правильно работать. А как вы хотите? Не работать, нести сложно. Нести службу Сами хотите, как хотите. Я, как хотите, ребята. Мне нет, хотите работать, хотите нести службу. Что мне надо сделать, чтобы вы научились это делать? Хотите документы, да, составляйте. Вы хотите рассмотрение дела? Да, блядь. Все умеем. Да все не знаем, я хочу. Поверьте. Да что, делайте, поверьте. составляйте. восстановление составьте. И я вас научу работать. Я не вижу, я не опять, вижу поводу для улыбок. Давайте не будем работать. Это употреблять слово я вас научу нести службу. Я не ваш командир, не могу это сделать, но раз вы настаиваете, я вас научу. Составляйте постановление, и я объясню вам, где и почему вы были неправы. Но только в том порядке, в законном, в котором я умею. Другого предложения к вам нету. И общаться со мной не о чем. Просто составляйте, и я просто уезжаю, и все. Что, ну, мне как еще попросить? Короче, что мы делаем? Я не, счастливый дороги понятно. Причина, закон, э, причина остановки незаконная. Я извиняюсь, счастливого пути впредь постараемся не нарушать. И все. Что такое? Корона упадет с головы, если скажешь. так это? а в чем? Для чего вам это? Объясните. Я Вы законно меня остановили? Да не, мне нормально, мне да по закону. законодательная база твердая, я бы... Какая твердая? Я вам говорю, что я напишу в постановлении все, что вы ну, под диктовку. под диктовку напишу. Извинения никто просить не будет. Почему? Вы остановили незаконно. Ну, ну обжалуйте мою... Ну, так составьте постановление на меня, елки 20, я обжалую. Составь постановление, я пойду не обжалую. Хочу я на вас составлять постановление. Так а как я обжалую? Ты голову можешь включить? Как я могу так обжаловать это? включать голову? Так включи голову, как можно обжаловать то, чего нет? Так не надо ничего обжаловать, зачем что-то обжаловать? Вы нарушили. Вы нарушили. Как я должен вас наказывать? Так обжалуйте то, что я нарушил. Я не понимаю, мне выйти вас бить, что ли, или что? Я вам сказал, у меня есть... Дороги. Нет, у меня... Жизнь всякая Послушайте, бывает. что ну, Нажали случайно на У меня... Он блынул этот свет. Послушайте. Это вы не выключили свет. Не у меня, свет. как у гражданина Украины, есть один. Да. Один только рычаг вас наказывать через суд. Для того, чтобы вас наказать, мне надо материалы. Будьте любезны, составьте, и все. Какие проблемы могут быть? Я напишу под диктовку то, что вы скажете. Хотите вы, напишите, я распишусь. Это неправильно. Слушайте, если неправильно, нахрена меня останавливаете? Так зачем за... фальсифицировать? все, счастливой дороги. Ну так, все, я вас все понял. Мы Нет, не понял. Александр, мы извиняемся, что мы заняли ваше время. Впредь постараемся работать более внимательно. Александр, такого не будет никогда. Что вы извинитесь? Да, да. Такого никогда не было. Почему? Ну потому что Полиция их западло? девушка, что вам перед вами буду А что, только девочки извиняются? Я вам, мы с вами пообщались, я вам все Да не надо со мной общаться, Можете, что вы личный психолог. Я говорю, напишите вы на меня жалобу, что я вас без причины остановил. А у вас что? данные мои есть. Не все. хватает у царя из извиниться. Все, все проблемы. Не хватает. Да у... не, вы сейчас ведете себя как царь. Я себя веду спокойно, я говорю, я перед вами извиняться не буду. Почему? для меня такое, что я для вас буду извиняться? Участник дорожного движения, гражданин Украины, тот человек, который платит вам с налогов зарплаты, это я. Это это я, вот я. Для этого мало что ли этого, что передо мной извиниться? Реально, серьезно, мало, мало этого. В чем здесь это? Ну это вы говорите, вы кто я? Мне говорите, кто я такой, что передо мной извиняться? Идете. Так вот я говорю, что я всего-навсего вот такой маленький налогоплательщик этого государства, на котором вы служите. Вы три раза мне подчеркнули, что вы служите. Так вот те люди, которые служат людям, они, как правило, с ними общаются вежливо. И если они не правы, естественно, это нормальная Александр, норма приличия извиняться. Хоть хоть Слушайте, то, что вы заняли мое время, то, что меня остановили незаконно, нарушили закон, меня как минимум это обижает. Я говорю, мы не нарушили закон, такая ситуация просто сейчас. Составляйте. Сложилась. Составляйте. Я вам уже все Составляйте, я не объясняю. Вы можете ехать. То, что если вы считаете, я вас незаконно остановил, напишите на меня жалобу. А вы считаете законно? Вы остановили меня законно? Бывают в жизни человеческие Да факторы, или нет? Законно или нет? нет? Тут можно рассуждать. Не надо рассуждать. С точки зрения закона. Но вы эта ситуация не стоит того, чтобы я сейчас рассуждать. Вы есть стоять, закон. Тратить ваше время. Лично. Вы сейчас закон. Вы же говорите, вы спешите куда-то. Я не говорю, что я спешил. Я говорю, вы закон. Вы для себя, на себя берете ответственность. Скажите, я нарушил или нет? Если в данный момент я мог бы это точно доказать, я бы сказал, да, вы нарушили. Что вам надо для того, чтобы это доказать? Ваши письменные поддиктовку, пояснения. Хорошо, не поддиктовку. я напишу сам лично свои. Зачем это делать? Для, того, чтобы оформить то, что вы не останетесь за нарушение, для того, чтобы это оформить, как не доходит в эту голову? Для того, чтобы выполнить свою работу, вам надо составить административные материалы, ради которых вы меня остановили. Давайте это сделаем. Я ради материала не работаю. Хорошо, вы бабла хотели? Что мне? Зачем останавливать? <laughs> За, а за... Так а зачем останавливали тогда, я не могу Я хотел убедиться, что с вами все нормально. Я убедился, что с вами все хорошо. Потому что ехал человек, свет вык, может вам плохо стало, может еще что-то. Послушайте, я ну, вас прошу... Вы понимаете, бывают и разные человеческие факторы. Не только, как Есть... в Украины, национальная полиция написана 35 статья. Так вот, для того, чтобы вы понимали, что вы как сотрудник полиции, руководствоваться должен исключительно законом. И больше никакими жизненными... Ваши жизненные ситуации, я потом в Ютубе показываю, когда вы, вы входите в положение человека, который пьяный за рулем, и с него берете бабки. Эти жизненные ситуации... Вы полиция, вы для меня единый орган, да, вы. Ну, да, вы для меня единый орган. Да, а вы, между прочим, вы подумайте над, над тем, что вы говорите в следующий раз. Да, я гражданин Украины, и неплохо перед гражданами, если полиция не права, периодически извиняться, это помогает. А мы Вообще всегда извиняемся. Я только что видел, как вы извинились, Александр, давайте. мы всегда извиняемся. Свободны до свидания. Придурки. Я не знаю, я все прекрасно вижу. Привет. На каком основании вы хотите нас снимать? Да на любом. А что, чем вы мне запрещаете вас снимать? Да вызывайте охрану. Давайте, вызывайте всю охрану. Убери от меня немедленно и больше ко мне не подходи. Я же снаряд вызову ну, просто. Вызывайте, это третий раз уже обещаю. Объясните, как в стране, где нет ни нормальных машин, ничего, есть институты, которые людям рассказывают, какие должны ездить машины. Где такое видано? Дорогой! Я вам не дорогой вообще вот такое обращение. Вы Это кто охрана. такой? Да почему? Объясните мне, если машина с Европы. Если бы он с Америки, припер бы с Америки, вопросов нет. Так, до Верховної Ради, там рішається Євробляк. Я вас Там прошу, рішається пожалуйста. Євробляк. Да. До Верховної Ради там Вас забыл спросить, а что мне делать?